Pourquoi on est ici Parce que je voulais passer un moment avec toi. Oui, mais on s'ennuie là. Bon, qu'est-ce qu'on fait On joue Ok, si tu veux. Tiens, je fais un pirate. Attends, euh, tu veux pas jouer à autre chose Je joue plus à ça, moi. Oh. C'est vraiment pas drôle. Et tu joues à quoi, alors Jeux vidéo. Moi, je traîne avec des potes en ville. Euh, et puis il y les filles. Moi, je préfère jouer au ping. ces trucs sont nus et filles sont chiantes. Bon, qu'est-ce qu'on fait bah, Tu vois pas, euh, on discute. On est obligé de rester là. Tu sais, j'avais un autre souvenir de toi. Lequel euh, Je sais pas, euh, je me rappelle de toi faisant des tours incroyables avec Comment ça s'appelle déjà ces trucs euh... Je joue plus depuis deux ans au Je sais pas trop pourquoi on est là. Parce que tu es. ou alors t'as peur. Pas du tout. La vérité sort toujours de la bouche des enfants. Oui, mais là, c'est des conneries. Je sais pas trop pourquoi je suis là. C'est toi qui m'as fait venir. Oui, et alors C'est à cause d'elle Elle est plutôt jolie. Tu l'aimes Moi, je la trouve belle. J'en sais rien. Mais je croyais que tu t'intéressais pas aux filles. Mais J'ai menti, on a bien les mêmes goût Bah oui. On aura même pas tant de joie. Elle arrive. Non, mais on aura l'occasion de se revoir. Moi, je crois pas. Tu parles tout seul Euh, ouais. Euh, je suis dans mes pensées. Euh. Bon, c'est bon, c'est arrangé, mes parents rentrent pas avant 18h. Cool. Tu joues au Playmobil non, non, non, non, pas du tout, non. Non, j'ai trouvé par terre. Euh. Bon, on peut y aller alors Ouais. là Ouais, j'arrive.